kun kunora ijtimoiy tarmoqlar orqali yolg'on axborotlarga duch kelamiz. Ushbu yolg'on axborotlarni tarqatganlik uchun ham bizda qonunda javobgarliklar mavjud. Xo'sh, qanday moddalar asosida va qanday jazolar bizlarda tayinlangan? Bu haqda roligimiz orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Soxta axborot kunda o'qiyotgan ma'lumotlarimiz orasida ularga har birimiz deyarli duch kelmoqdamiz yolg'on axborotlar mualliflari ko'pincha ko'zga yaqqol tashlanadigan sarlavhalardan yoki boshdan oyoq to'qima voqealardan foydalanib o'quvchilar auditoriyasini oshirishga harakat qilishini esa allaqachon ham bilib ham oldik hatto ular moddiy manfaat uchun foyda olish prinsipini qo'llab qancha ko'p ularning ma'lumotini ulashishsa yoki bo'lmasa o'sha resursga kirishsa reklama beruvchilar soni ham shunchalik ortadi deb o'ylashadi ammo bir jihat ham borki ushbu jihatni ular unutib qo'yishgan fek ma'lumotlar tarqatayotgan insonlar qonunlar haqida unutib qo'yishmoqda buning oqibatida esa ular ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka olib kelmoqda xo'sh yurtimizda yolg'on axborot tarqatganlik uchun qanday jazo muqarrar ba'zi turli internashnallarda ommaviy axborot vositalarida ayrim shaxslar haqida uydirmalarga asoslangan haqoratli yoki to'g'riligi isbotlanmagan ma'lumotlar ya'ni yolg'on axborotlar tarqatiladi bunday harakatlarni sodir qilish esa demak o'sha qonunchiligimizga muvofiq javobgarlik hisob bo'ladi birinchi navbatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning ikki yuz ikki prim ikkinchi moddasiga ko'ra shaxsni qadr qimmatini kamsitilishiga yoki uning obro'sizlantirishiga olib keladigan ma'lumotlarni tarqatish xuddi shuningdek internet nashrlarida ommaviy axborot vositalarida yoki telekommunikatsiya tarmoqlar orqali foydalanib mazkur demak qilmishni sodir qilish bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravarigacha bo'lgan miqdorda ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi ushbu harakatlarda qayta yana takrorlansa yoki bo'lmasa qayta va qayta yolg'on axborotlarni tarqatganligi uchun esa qonunda qanday jazolar mavjud mazkur qilmishni ma'muriy javobgarlik qo'llangandan keyin yana sodir qilish aytaylik bir yil muddat ichida qaytadan sodir qilish jinoyat kodeksimizning ikki yuz qirq to'rt prim oltinchi moddasiga ko'ra jinoiy javobgarlik qo'llanishiga sabab bo'ladi jinoiy javobgarlik e, ma'muriy javobgarlik qaraganda demak og'irroq bunda bir yuz ellik barobargacha ya'ni ba'zida hisoblash miqdori bir yuz ellik barobargacha miqdorda jarima ikki yuz qirq soatgacha majburiy jamoat ishlari ikki yilgacha axloq tuzatish yoki ikki yilgacha ozod cheklash demak jazolari qo'llanishiga sabab bo'ladi bu narsani bilib olishimiz kerakki ma'naviy zarar tushunchasini demak o'sha shaxsni huquqlari buzilyaptimi bu vaziyatda fuqarolik kodeksimizda belgilangan tartibda o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar undirish bo'yicha fuqarolik sudlariga demak e, ariza kiritib o'sha bemalol qonunchilikda belgilangan tartibda undan ma'naviy zarar ham undirib olishi mumkin xulosa qilib aytganda qonunchiligimizda yolg'on va noto'g'ri ma'lumot tarqatganlik uchun javobgarlik bor shuning uchun tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmaslik va uni tarqatmasligimiz lozim